enfront de l'autoritarisme i la vigilància digital, garantia de llibertats fonamentals. Al carrer i a la xarxa. Derogació de la llei Mordassa. Thank you.